ça là-bas. Hein. Une OK. Yo, yo, yo, euh, Pogo! Exact. Ah, ah ok, ah oui, est-ce que tu peux sauver sur le rail c'est vrai. Ok. Je go, mon frère. Oh là là, ah, ça a été incroyable de face. Ok. JC Simmons. mouth! il y a un bus qui arrive. Ah! pour le faire que on dirait que quand je suis prêt à, quand il faut que j'aille le catcher, je suis pas prêt encore. C'est vraiment bizarre. Thank you. Ça fait oui. J'ai l'impression de marcher dans le vide. Je trop. Ce sera pas possible, mais je vais faire un grab euh, pas fort. Avec un front shred, back shred.